mashhur sahobiy rasululloh alayhissalotu vassalomning emikdosh ukalari ya'ni bir onani birga emishgan usmon ibn mazun roziyallohu anhu vafot qildilar rasululloh tiriklik paytlarida vafot qilganlar usmon ibn mazun bilan o'rtalaridagi muhabbat aka ukachilik ya'ni emikdoshlik aka ukachilikdan tashqari u kishi eng mo'tabar sahobalardan sodiq sahobalardan edilar nabiy alayhissalotu vassalom u zotni vafot etganida oldiga ko'rgani keldilar ko'zlaridan yosh to'xtamasdan oqardi rivoyat qilgan zot shunday rivoyat qilyapti ko'zlaridan yosh oqardi yig'lardilar oysha onamiz bu voqeani hikoya qilib aytadilarki nabiy alayhissalotu vassalomning o'sha paytda usmon ibn mazunni huzuriga kirganda yig'laganlaridan ko'z yoshlari usmonning yanoqlariga to'kilib turganini man ko'rganman dedilar sahobalar juda ko'p vafot etishgan lekin uning haqida bunchalik rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'z yoshlarini to'kib to'kilgan ko'z yosh uning yanoqlarigacha to'kilgani usmon ibn mazun roziyallohu anhu haqlarida rivoyat bo'lgan ana shunday mehribon zot edilar sahobalardan biri vafot etsa shunday unga munosabat qilardilar chunki nabiy sollallohu alayhi vasallam o'tgan safar nuriddin nomli alloh umrlarini uzoq qilsin o'zini hifzida himoya qilsin gapirib o'tdilar tavba surasini oxiridagi laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum azizun alayhi ma anittum deb tafsir qilib berdilar u zotga bizni mashaqqat chekishimiz bizni qiynalishimiz sahobiy ikromlarning qiynalishi mashaqqati u zotga judayam og'ir kelgan ana shunday zot edilar usmon ibn mazun roziyallohu anhuni vafotlarida shunday munosabat qildilar u zotning mehribonliklari sahobiy ikromlarga munosabatlari mana shunday edi bir masjidi nabaviyni madina munavvaridagi rasululloh alayhissalotu vassalomni davrlarida kichkinagina masjid mana shu bizni ko'rib turgan masjidimizdan sal kichkinaroq masjid nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobiy ikromlar bilan o'sha yerda namoz o'qishadi tabiiyki odamlar yig'ilib ketadigan joyda ba'zi bir tozalashga ehtiyoj bo'ladi bir qari ayol bo'lardilar sahobalarda kelib har zamonda masjidni tozalab ketardi savob umidida hozir ham shunaqa qahramon ayollarimiz bor hech kimga bildirmasdan masjidlarni kechalari borib tozalab kelishadi boshqa hech umidlari yo'q allohning roziligidan boshqa maqsadlari yo'q ayollar hozir ham bor erkaklar ham bor rasululloh alayhissalotu vassalom davrlarida shunaqa bir ayol bor edi yoshlari keksa edi masjidni har zamonda kelib shupurib yurardi tozalab yurardi bir ikki uch kun ko'rinmay qoldi haligi ayol shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom uni haqida so'radilar anu masjidni tozalab yuradigan ayol qani dedilar sahobiy ikromlar u ayolni vafot qilganini hamma biluvdi lekin bu kim bu bir ayolni endi rasulullohga xabarini beramizmi deb vafot etgan kechasi uni janozasini o'qib ko'mib kelishuvdi boshqalar rasulullohni xabardor qilishmuvdi payg'ambar alayhissalotu vassalomga shunaqa bo'ldi vafot e-, etdi uni ko'mdik deganda axir manga xabar bersalaring-ku, manga xabar bermadilaringmi deb itob qildilar qattiq boshqalarga gapirdilar va borib uning haqqiga duo qilib qaytdilar hadislarda unga nam, janoza namozi o'qidilar deyilgan payg'ambar alayhissalotu vassalomning o'zlariga xos amal uning haqqiga duo qildilar oddiy masjidni tozalab yuradigan bir keksa ayolga nabiy sollallohu alayhi vasallamning munosabatlari muomalalari mana shunday edi bu hadisni imom buxoriy rahmatullohi alayhi o'zlarini al jami asahlarda rivoyat qilganlarida shu ayolni masjidni tozalashini alohida bob qilganlar shunaqa muhim voqea bo'lgan chunki u zot rahmatan lil alamin zot edilar butun olamlarga rahmat zot edilar